Gaur hemen bildu gara, Gipuzkoako egurgintzako labeko ordezkariak hartu berri dugun konpromesu baten berri emateko. Prentsa geraldi hau baliatu dugu, hemendik eta aurrera, labek 2013 urtetik egurgintzako sektorea berritu gabe dagoen hitzarmena berritzeko hartu duen konpromisoaren berri emateko. 2013 urtea 19 urte ia hogei, ia hogei, erosalmena ia mazazpi galdua duna. Urteko lanaldia ikutu gabe. Sektore desarautua, guztiz desarautua. Batzuk hitzarmenak dituzte, beste batzuk itunak, Ba, beste batzuk ez da hori ere. Batzui 2002 garren urtean, 2002 garren urtean, markatu. indarrean sartu zen Espainiko hitzarmen aplikatzen zaie. Beste batzuei ez da hori ere. Urte asko, urte gehiagitxo dira, sektore oso bat horrela desarautzeko. Eta labek, gaur, donostian eginduen agarraldi honetan, kompromezua hartzen du. Langilegoarekin, azken hilabete luze eta negiten ari garen lanketa zuzen honekin jarraitu, beharrai, erantzun, eta hemendik eta aurrerako bideo horri bat martxan jartzeko benetan egurkintzako hitzarmen bat lortu dezagun. Hortarako, gainotzeko sindikatuekin ere harremanetan jarriko gara, eta ikusiko dugu elkarrekin bideo horria nola egin genezaken. Sektoreak merezi du, sektoreko langilegoak merezi du, eta alde guztientzako egokina izango litzaken, egurgintzako gipuzkoako hitzarmen duin bat lortze bideo horretan, labek ez etenik eukiko. Eta hemendik aurrera pausoak ematen jarraituko dugu bideo horretan.